the way. мне с тобой, то ли на глобусе, то ли во снах, облачной области в звездных краях. Время нам встретится, счастье с тобой, крутится, вертится шар голубой.